Hey guys, my name is Marpit Singh and you are watching Mr. Singh 1000 Tech Tips. दोस्तों लॉकडाउन का ज़माना है लूडो किंग का ज़माना है हर बंदा जो है लूडो किंग के अंदर लगा हुआ है गेम खेलने के लिए लगा फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर हो ऑफलाइन बट दोस्तों यहाँ पर जो है लूडो किंग के अंदर ना एक एरर आ रही है अंडर मेंटेनेंस की एरर आ रही है जब भी हम जो है लूडो किंग जो है खेलते हैं तो वहां पर अंडर मेंटेनेंस की एरर रहते है जस्ट बिकॉज ऑफ तो यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स हैं लूडो किंग के ऊपर जो है ऑनलाइन बैठे हैं जिसकी वजह से सर्वर के ऊपर जो है बहुत सारा जो है बोझ पड़ रहा है बर्डन पड़ रहा है जिसकी वजह से लूडो किंग जो है अंडर मेंटेनेंस और ये दस पंद्रह मिनट के लिए जो है स्लो हो जाती है या फिर ये एप्लीकेशन जो आपकी बंद हो जाती है बट यहाँ पर एक मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा एक नहीं तीन आपको सोल्यूशन बताऊंगा जिसकी बाद आपकी जो है लूडो किंग बिल्कुल भी अंडर मेंटेनेंस के अंदर नहीं जाएगी और ना ही स्लो होगी और ना ही ये आपकी एप्लीकेशन जो है बंद होने वाली है इसके लिए आपको जो तीन काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है आपकी जो है लूडो किंग है ना वो अपडेट नहीं है नहीं बिलीव तो जाओ अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाओ और वहां पर से जो है गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाकर लूडो किंग सर्च करो और साथ ही में उस एप्लीकेशन को जो है अपडेट करो अपडेट करने के बाद सेकेंड एरर जिसको हम कैसे जो है इसको अंडर मेंटेनेंस को कैसे हम जो सही करेंगे इसके लिए सेकंड नंबर के ऊपर अपने जो सेटिंग के अंदर जाइए सेटिंग के अंदर जाने के बाद अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल एप्लीकेशन उसके बाद लूडो किंग मिल जाती है लूडो किंग के अंदर आपको जो स्टोरेज मिल जाती है स्टोरेज के ऊपर आपने जो है क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक कर देना आप जैसे जो क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो पुराना डेटा सारा जो वैनिश वगैरह हो जाए सारा खत्म हो जाएगा देन उसके बाद जो है लूडो किंग गेम को जो है ओपन नहीं करना है उससे पहले आपने जो तीसरा काम करना है जिसका नाम है रीबूट मतलब अपने फोन को रिस्टार्ट करना है ऑन करना है है ऑन करने के बाद लूडो किंग गेम आपने जो ओपन नहीं करनी आपको जो है पांच से लेके दस मिनट तक एटलीस्ट जो है वेट करो उसके बाद अपनी जो लूडो किंग ओपन करो उसके बाद साइन अप करो या फिर अपना जो है Google as a play as guest के ऊपर क्लिक करो देन उसके बाद आप अपनी गेम को देखो आपके फ़ोन के अंदर आपकी लूडो किंग गेम के अंदर अंडर मेंटेनेंस वाली ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगी और दोस्तों यहाँ पर एक मैं बहुत अच्छी जो वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ अगर आप लूडो किंग के जो प्लेयर बनना चाहते हो इसके लिए मैं आपको जो है एक कंट्रोलर दूंगा और साथ ही में एक हैक्ड मोड एपीके आपको जो है दूंगा जो आपको गूगल प्ले स्टोर वाले लूडो किंग को डिलीट करना पड़ेगा और लूडो का एक जो है मोड एपीके वर्जन है जो एक तरह का जो है क्रैक्ड वर्जन है आप उस गेम के अंदर जो चाहोगे वही नंबर आएंगे छह बोलोगे छः आएगा चार बोलोगे चार आएगा उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना ठीक है तो चलिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही एंड जो है अंडर मेंटेनेंस वाली ऑप्शन आपकी जो है खत्म होगी तो नीचे जल्दी से जो है करो कमेंट और जो है वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो करो और जो है बेल आइकन पर प्रेस करो ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करो ताकि जो है नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले टिल देन टेक केयर जय हिंद बंदे मातरम बाय वेबसाइट भी है mister Singh one thousand dot com यहाँ पर आपको जो है एंड्रॉयड लैपटॉप पीसी वेबसाइट और जो है ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं इन सभी के लिए मैंने जो है ट्यूटोरियल मैंने जाके बना के रखी है जाकर चेकआउट कर लो mister Singh one thousand dot com